e bébedo de luz, canta o paxaro. Mais de súpeto, cala. Ti o animas. Modelan o momento palabras de ternura. A mañá é un vaso pleno de transparencias da túa voz amorosa. Te están, cala o paxaro. E ti teimas, e pregas, enverédalo, arrólalo e máis cantas. A sombra dunha flor avala no sorriso. Xogan delicias íntimas. Ti pensas que esta soia coa pequeniña ave. A escena ten o encanto de verdes na paisaxe a través dunha bagua. Esculpo amor con pedras de silencio froito de paz, esvara cara ao soño, e ti calas tamén. Amable luz latexa. O paxaro, de novo, tecio canto. Sostén a nota aguda ata o milagre. E, máis fermoso foi, o trino da ternura.